uch to'rt yildan beri shu kasal oyoq kasal yil kasal bu har kun bolnitsaga yotadi avval kassir bilan zo'rg'a chiqib yurib nima qilib toshkentlarga borib keyin bir nimani topib olib borib oyog'ini operatsiya qilib keldik e, kasal kasal emas kasalni boqqan kasal bo'ladi o'zi nutva nutva dorini ha mahsulot ya'ni mahsulot ha shuni topib nima qildim aytdim hay ko'r nima bo'lsa ish qilib yaxshi bo'lsin deb bo'lmasa ikkinchi oyog'ini ham toshkentga olib borib operatsiya qilamiz dedi olib ichdi bir to'rt kundan keyin o'zi aytman dedi yaxshi bo'lyapman dedi shuning uchun mana nasib bo'lsa mana bir 2 oydan beri ichyapti hozir operatsiyaga ham bormayman deyapti yaxshi deyapti bel og'rig'i ham yo'q to'xtadi deyapti oyoqlarim yaxshi deyapti o'zi yurish turishi ham yaxshi e, hozir bu ham bekasib yurib ko'chalarda aylanib nima qilib kelyapti hozirda man xursandman mani oilam hozir o'zi mana turib borib ko'chaga borib aylanib kelyapti bekasel benarsa bo'lmasa hozir buni operatsiyaga olib borishimiz kerak edi assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar bizlarni mehr bilan har kuni o'zini vaqtini ajratib kuzatib borayotgan kuzatib borayotgan yurtdoshlar bugun yana noanaviy o'sha hmm. jarayon ya'ni e, bemor emas balkim bemorimizni xo'jayinlari tog'amizni ayollari shifo topgani uchun foyda qilgani uchun ayollarini o'sha qanchalik yaxshi bo'lganini taraflab berishga o'zlari qaror qildilar chunki e, xalqimizda maqol bor kasal kasal emas kasalga hmm. qaragan kasal kelinglar cho'zmaymiz birgalikda o'zlaridan eshitamiz tog'a assalomu alaykum yaxshimisiz charchamayapsizmi shukur shukur o'zingiz yaxshimi zo'rmisiz rahmat tog'a bilaman bizlarni har doim kuzatib borasiz jarayonni cho'zmaymiz o'zingizni tanishtirasiz va boricha haqiqatni gapirib berasiz ketdik assalomu alaykum yurtdoshlar man mana arbob xosiyatni xo'jayini bo'laman va bizni oilamiz bir uch to'rt yildan beri shu kasal oyoq kasal bel kasal bu har kuni больницаga yotadi narsa qiladi keyin oxiri qiynalib qilib jonimga tegib toshkentlarga borib keyin bir nimani topib olib borib oyog'ini operatsiya qilib keldik endi shu shifokorlarda ham doktorlarda ham boriga shukur boriga shukur birinchi yordamni beradi shularda ham mingdan ming boriga shukur shukur shukur allohga shukur keyin oyog'ini operatsiya qildik operatsiya qilib keldi ha yaxshi dedi lekin baribir qiynalib har kuni nima qilaverdi baribir e, nima deydi notinchlik edida endi nima deydi kasal kasal emas kasalni boqqan kasal bo'ladi o'zi manga notinchlik bo'ladida har kun ishga borsam ham telefon u yoq bo'lsa ham telefon keyin oxiri bir kun o'zi reklamadami nimadami internetdan bir shu dorini dori ham oti nima edi nutva nutva dorini ha mahsulot ya'ni mahsulot ha shuni topib nima qildim aytdim hay ko'r nima bo'lsa ishqilib yaxshi bo'lsin deb ha olib ichdi bir to'rt kundan keyin o'zi aytdi man dedi yaxshi bo'lyapman dedi manga yoqyapti dedi bo'lmasa ikkinchi oyog'ini ham toshkentga olib borib operatsiya qilamiz degan edik shuni ichib mana nasib bo'lsa mana bir ikki oydan beri ichyapti hozir operatsiyaga ham bormayman deyapti yaxshi deyapti bel og'rig'i ham yo'q to'xtadi deyapti oyoqlarim yaxshi deyapti o'zi yurish turishi ham yaxshi avval kaster bilan zo'rg'a chiqib yurib nima qildi? hozir bu ham yurib ko'chalarda aylanib nima qilib kelyapti o'zi rahmat sizga rahmat kattadan katta sizlarga rahmat xudo nimasi bersin sizlarga omadlaringiz bersin mana shunaqa narsalarni o'zimizda chiqarib mana shunday qilyapsizlar ming rahmat sizlargada man xursandman mani oilam hozir o'zi mana turib borib ko'chaga borib aylanib kelyapti bekasel be narsa hech narsa hech nima yamazam bo'lmasa hozir buni operatsiyaga olib borishimiz kerak edi mana sal isrof bo'lsa boraman endi bormayman deyapti hamma narsa yaxshi deyapti man aytdim shu yaxshi bo'lsa <laughs> shundan ko'ra xursandmanda bemalol xursand ona ha ana shunaqa man xursandman shularga sizlarga rahmat mana shu dorichi organlaringga kattadan katta rahmat bir muammodan qutuldingizmi e aka вообще hamma narsadan qutuldim aka yengilmisiz yengil yengilman <laughs> xudoga shukur allohga ming qarshi sizlarga rahmat katta rahmat xudo mansablaring bundan ham baland bo'lsin bundan ham zo'r zo'r dorilarni o'ylab chiqaringlar rahmat sizlarga man xursandman endi olloh e, suygan bandasiga dard berib sinaydida va u insonga qaragan insonga ham sabr bersin deydida u inson ham bir uch to'rt yildan beri manga tinchlik yo'q edida mana shu oyog'im yurolmas edida olib borib keyin mana operatsiya qilib kelgandan keyin tinchlik yo'q edi mana shu dorini ichib mana shu nutva degan dorini ichib hozir mana yaxshi foyda qildi foyda qildi kasellarni tashladi mana o'zi borib yurib nima qilyapti endi operatsiyaga boramiz desak bormayman deyapti shuni o'zi yaxshi deyapti bu ko'rib turgan lavhalar reklama emas yoki da'vat qilish emas birovni majburlash emas mutva oling deb sotish maqsad emas yo'q yo'q yo'q maqsad bizni kim ko'radi bemor ko'radi bemor ko'radi bemorga o'sha tuzalgan bemor hmm. shifo topayotgan bemor qiziq bo'ladi masalan mana hozir tog'amizni ayollari yaxshi bo'ldi ta'sirini ko'rdi tog'a yurakdan borini gapirib berdi endi e, tuzalib kelishlariga opamizni o'zlari ham ancha katta muhim mm. rolni o'ynagan qanday desak chunki onaxonimiz ham o'sha pista bodom mayiz yeb turadilar o'sha tabiiy resurslarni yeb turish hisobiga tuzalib kelishi tezroq bo'ldi ya'ni nutva o'sha yeyotgan mahsulotimizga qo'shimcha sifatida kalsiylar bilan oqsillar bilan suyaklarimizni boyitib berib o'sha foyda qilish darajasi ancha zo'r bo'ldi yo'q yo'q zo'r rahmat rahmat hammasi taraflama yaxshi hurmatli kuzatuvchilar yurtdoshlar yurtdoshlar hech ham ikkilanmasdan agar asl nutva mahsulotini xarid qilmoqchi bo'lsanglar e, o'zinglarda agar uyinglarda bemorlar bo'lsa hech qachon ularga qattiq gapirmanglar har doim chiroyli gapiringlar nima bo'lgan taqdirda ham bemor insonga bir og'iz shirin gap o'sha bemorni yetmish foiz o'sha dardiga shifo bo'lishi mumkin to'ppa to'g'ri bizlarni kuzatishda davom etinglar o'zinglarni ehtiyot qilinglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar